ассалаумағалейкум армысыздар құрметті қазақ елі құрметті ағайын бауырлар сұм биліктің көттақы телеарналарының шағымынан кейін 2021 жылдың 2 сәуір күні 146 мың тіркелушісі бар қазақ кезе ютуб арнасы толығымен жабылды жарайды қош жабылып қалған арна үшін біз қайғырмаймыз біз ары қарай жұмысымызды жалғастырудамыз құрметті ағайындар қазақ кезет ютуб арнасы тұрақты бұрынғы өз көрермендерін қайта тіркелуге шақырады жаңадан тіркелемін деушілер үшін де есігіміз әрдайым ашық жалпы арнаның дамуы сіздердің тіркеліп қолдауларыңызбен ғана өсіп өркендейтінін естеріңізге саламыз бізбен бірге болыңыздар ютуб арнаға тіркеліп қоңырау басып лайк жүрекшені лайықты қылып басып жақсы пікір қалдырып отырыңыздар сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды біз сіздермен біргеміз құрметті ағайындар видеоны барынша бөлісіп мүмкіндігінше таратып қолдап отырсаңыздар көпшілік қауымға қолжетімді болады жалпы қазақстан телеарналарында кинолар танымдық ақпараттық тағы сол сияқты кез келген бағдарламалар барысында жарнама өтетіні белгілі сол жарнамалардың мағынасына мән беріп көрдіңіздер ме шын мәнінде сол жарнамалар телеарналар үшін негізгі табыс көзі тіпті асыраушысы десе де болады телеарналарды асырап отырған жарнамалар телеарнаға миллиардтап кіріс әкеледі жарайды табыс көзі бөлек әңгіме бұл тақырыпқа кейінірек ораламыз қазіргі көтергелі отырған тақырып жарнамалар мағынасы жөнінде болмақ жақсы ендеше бастайық жалпы елімізде өзіміздің отандық өнімдеріміз жоқ емес мысалы қымыз шұбат айран деген сияқты өндірісте бар тек дамыту көбейту мәселесіне келгенде қиындықтар туындайды жас кәсіпкерлер туралы сөз қозғамасақ та түсінікті оған кәсібін дамытуға мына сұмбилік мүмкіндік бермейді осы жерде сұрақ туындайды өз өнімдерімізді не себепті жарнамаламаймыз мысалы қазақстанның кез келген телеарналарында шетелдің нағыз зиянды сусыны кока коланы дамылсыз жарнамалайды аталған өнімге қатысты әркімнің өз таңдауы бар әрине еш қарсылығым жоқ бұл жерде жарнама берушінің әрекеттері жөніндегі әңгіме енді қараңыз көктем келіп жаңа үмітпен мерекелік көңіл күй әкеледі ал кока кола дастарханыңызға мерекелік сән береді Балау мен кока кола мереке деп қосынай анамның мәнісі мен кока кола ғажап дәм самса одан да күшті жоқ жоқ чебурек самса қуырдақ өте күшті ал біздің ет жүздеген лайк жинайды кока коланың жарнамасы бойынша жарнама барысында яғни басында сол коланы көрсеткенге дейін қазақтың ұлттық тағамдарын көрсетеді мысалы қуырдақ бәліш деген сияқты жарнама әдемі де тартымды ал ең соңында кока коланы айтып бәрін бүлдіреді сол коланың орнына қымызды неге қоймасқа мысалы неге кола неге қымыз емес коланы жарнамалауға тапсырыс берген компания телеарнаға миллиардтап ақша бөледі жалпы жарнаманың құнын айтып өтейін білмейтіндер де бар мысалы ең қысқа жарнама 15 секундтық болатын болса оның құны шамамен миллион болады неге өйткені қысқа ғана жарнамаға бір топ адам қатысады және көп уақыт жұмсалады міне құрметті ағайын елдегі насихат жүргізушілер осындай шетелдің зиянды тауарларын жарнамалап өз өнімімізді дамытуға жол бермей келеді біз қайдан дамимыз жоғарыдағы шенеунік ағаларымыз қайтарым. қашан ел боламыз ел сіздерге қарайды сенет үміт артады отандық өнімдерімізді неге жарнамаламасқа өз өнеркәсібімізді өркендетуге неге атсалыспайсыздар жемқорлықтарыңызды неге доғармайсыздар әлі тойып болған жоқсыздар ма ертеңгі күні осы жемқорлықтарыңыздың кесірінен жерімізден айырыламыз мысалы мына сияқты білеңгірден бір гүрдің жігіті мен бір камазбен бір бидай алып баратыр едім бауырым өзбексің бе түрксің бе күрдсің бе несің несің де не ұлтың не дедім жаңағы жігітке сен гүрдімін деді өзің не өзіңіз кім боласыз мен айттым осы төле бидің ұрпағымын осындай осындай дедім сіз бақыттысыз ғой дейді ей құдайға шүкір ал саған біреу күн бермей жатыр ма саған біреу жұмыс бермей жатыр ма сенің құқығың шектеп жатыр ма жоқ барлығы жақсы екі үш камазым бар екі үш үйім бар әйелдерім бала шағам бар мал басым бар бірақ сол балам біреу менен бір сұрақ қойды дейді әке орыстардың россиясы бар көшем десе көше алады өзбекстанның өзбекстан өзбектердің өзбекстаны бар көшем десе көше алады біздің гүрдістанымыз қай деп десе мен картаның қай жерінен көрсететінін білмеймін дейді неге сондай болды деп сұрамайсыз ба деді маған жаңағы көрген жігіт е сұра десең сұрайын енді көңіліңе келмесе деп осындай жемқор бола берген кез сол замандарда ерте замандарда қарыз ала берген жан жағындағы мемлекеттерден әбден қарызын құтыламағаннан кейін аналар келгенде жерлерін есептеп қарызымды бермесең жеріңді аламыз деп жан жақтан жаңағы жерін бөліп алып өздерін тәуелді қылып қойған сол елдерге сондай болмау үшін атамекен жерімізді сақтау үшін мынау жемқорлық дегенді құртсақ әр адам келешек ұрпағы үшін кейінгі кезде елімізде халық арасында ұлттық киімдерді ұлттық тағамдарды ұлттық нақыштағы қолөнер бұйымдарын өндіріп жүргендер бар соларды неге көбірек насихаттап кеңінен таратып жарнамаламасқа журналист ол қоғамдық пікір қалыптастырушы шығармашылық тұлға оның жұмысы қоғамда болып жатқан өмірді айту жазу және көрсету оның басты міндеттері бұқаралық ақпарат істері осы журналистер арқылы жүзеге асады халық тыңдайды көреді қоғамда журналистің қызметі өте маңызды журналист халыққа әлеуметтік белсенділік таныта шындықты ашуы керек халықтың пікіріне ойына мақсатына мұқият назар аударуы керек халықтың шынайы өмірде не болып жатыр қандай өзгерістер болып жатыр соның бәрін журналист айқын көрсетуі керек қазақстан республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңында 20 баптың бесінші тарауында көрсетілгендей журналист ақпараттарды іздеуге және оны таратуға құқылы митингтерде жалпы қоғамдық топтарда наразылық іс-шараларда қатысып өз қызметін атқаруға құқылы қазіргі таңда журналистер митинг пикеттерден өздерін алшақ ұстап көрседе көрмегенсіп елдің наразылығын көпшілік қауымға таратудан бас тартып отыр әсіресе атап айтатын болсам елімізге белгілі рейтинг жоғары телеарналар қазақстан ұлттық арнасы мен хабар агенттігі және 31 канал мен ктк телеарнасы тағы сол сияқты қазақстанның көптеген телеарналардың журналистері шындықты ашып айтпақ түгілі мәтінді құрастырып жаза алмайтын тілшілер бар оны көзіміз көргесін айтып отырмын демек олар өз міндеттерін атқарып отырған жоқ құрметті журналистер қауымы неге шындықты ашып айтпайсыздар елдегі болып жатқан сорақылықтарды неге айтпайсыздар жазықсыз құдаланып жатқан түрмеге қамалып жатқандарды неге көрсетпейсіздер осы жақында заңгер тілеужан кішкенебаев өз міндетін атқарғаны үшін қызметтік лицензиясынан айырылып заңсыз жазаға тартылғанын естіп көріп жатырмыз оның алдында да осыған ұқсас жағдай белгілі журналист ербол мәндібектің жазаланғаны есімізде бірақ ауыз сөзбен айтқанда шыдам таусылды мен бұдан әрі бұндай арсыздыққа бұндай ә, бейтсіздікке бара алмайды екенмін шыны керек мысалға қазақстан ұлттық арнасында үш жарым жылдан артық жұмыс істедім ол жерде бірінші кезекте халықтың проблемасы емес биліктің тапсырмасы орындалады үлкен қара шаңырақпыз отырған неге жарияламаймыз неге айтпаймыз неге істемейміз бірақ жауап келеді өзіңіз білесіз система оны бұзу мүмкін емес журналистер бір э, проблемалық материал көтеріп отыратын болса егер бір сәлде болса таяқтың шеті бір э, мемлекеттік органдарға немесе бір жаңағы тұлғалардың біреуіне тиіп кететін болса жылдам бес минуттың ішінде материалыңызды алғызып тастай алады әбден Э, комитеттен звондайды немесе өзіңіздің басшыларыңызға тікелей айтады мына мынау материал алынып тасталсын деп э, мемлекеттік медиаларда журналистердің өздері э, эфирге айтпағанымен, жеке әңгімелерде өте жиі айтады олар да айтады біз осыдан шаршадық бізде кәдімгідей ойымызды тікелей айтқымыз келеді тек қана кухняда отырған кезде бір екі ауыз әңгімелерде ғана емес былай да айтқымыз келеді бірақ амал жоқ біздің кредиттеріміз бар деген сияқты олар білет мысалы біздің қазақстандағы нарықта медиа нарықта мүлдем тәуелсіз ешқандай бір басқа каналдардың жоқ екенін сондықтан баратын басар жері де тауы жоқ түркістан облысы бойынша белгілі зерттеуші журналист аймақ тынысы газетінің бас редакторы ләззат асанова ол да алаяқтықты және жемқорлық әрекетті әшкерелеген үшін жазаға тартылды заңды бұзып бүкіл бір ауданның екі жарым мың оқушы бар деді ма бүкіл бір ауданның жаңа білімі бөлімінің жаңағы тағдырын тәлкекке салып болашаққа балта шауып отырған роза аманова деген алаяқ оған ешқандай шара көрілмейді иә керісінше осы қылмыстық істі осы заңсыздықты әшкерелеген неге ләззат асанова үйқамақта отыру керек заңсыз қазақстан халқын мына білімді аяғы асып қылып жатыр қазір біздің сот бір отан не деген сұмдық иә жалған дипломмен ол жалған диплом анықталады тергеушілер оны анықтайды сотқа береді бірақ сот оны ақтап шығады жалған диплом анықталып тұр бірақ оны пайдаланбаған дейді қалай пайдаланбаған сол дипломмен ол университетке түседі бір ауданның білім бөлімінің басшысы ең біздегі ең таза орын дейді білімді даже мына мешіттен де таза орын білімді бұлар былғап отыр оян қазақ мұндай өрескел заңсыздықтар толып жатыр өз елінде ел мен жерін қорғау мақсатындағы іс әрекеттерді бұрмалап елім жерім деп шырылдап жүрген азаматтарымызды экстремизм деп танытты Қазақстан аумағы бойынша әр өңірден шығып жатқан қаншама намысты белсенді азаматтарды ұрып соғып қамап жатыр полиция қызметкерлері өз халқыңа қайғы қасірет әкелгендеріңді қаншалықты біліп жүрсіңдер халқыңа көрсеткен опасыз әрекеттерің ешқашан ұмытылмайды осыны ескеріңдер бүгінгі таңда сом билік полиция қызметкерлері мен журналистерді пайдаланып отыр қай қайсысы болсын еріксіз өз халқына қарсы шығып опасыздыққа барып шындықты айтқан азаматтарымызды ұрып өзінің азаматтық құқығынан және намысынан айырып жатыр өзі жақсы көрген өзі таңдаған мамандығын бүгінгі таңда шарасыздықтан еркінен тыс орындаумен өз өзін сүйреп жүрген бейбаққа айналды өз мамандығынан өзі жеркенетін күй бұдан асқан қасірет бар ма қазақ ешқашан намысын бермеген ағайын бауырлар өз еліміз бен өз жерімізді қорғау үшін бірігейік мейлі сен полиция бол журналист бол басқа бол халық жағына шығуыңа ешкім қарсы бола алмайды әр азамат өз таңдауын жасай алады басқа болуы да мүмкін емес болса да ол сылтау сондықтан қазақ елі бәріміз бірігіп мына сұмбиліктің халыққа жасап жатқан заңсыз әрекетіне қарсы тұрайық құрметті ағайын бауырлар қазақ кезет ютуб арнасына тіркеліп қоңыраушаны басып лайк жүрекшені лайықты қылып басып жақсы пікір қалдырып қолдап отырыңыздар біз сіздермен біргеміз эфирде амандықта кездескенше